Geçtim biraz kızgınım. Ben çok düşündüm. Sağlam sarsın. Ben bir yerde kendimi kaybetmişim. Nerede, ne zaman bilmiyorum. Farkında değilim. Ya da belki farkındayım da yüzleşmeye cesaretim yoktu bilmiyorum ama... Bildiğim tek bir şey varsa kendimden çok uzakta oldum. Benden de uzaktım. yaptım. Ama ben seni kırmak için hiçbir şey yapamam. Yaptığım ya da yapamadığım her şey için özür dilerim. Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Senin benim kıymetlim olduğunu, ya sen benim ailemsin. Biz kardeşiz senle. Bunu bilmiyor musun sen? Biz ayrılamayız ki senle. Ben seni özledim. Delireceğim gerizekalı ya.